Дорогие подписчики, <laughs> сегодня я наконец а, вышел на улицу и <laughs> хочу вам... Да, и хочу вам показать а, Узбекистан еще раз. Это моя а, подруга Полина мы с ней вместе учились, и вот э, ну, в одной школе, и э, были одноклассниками, 9 лет. И вот э, спустя 9 лет, как раз после окончания, решили вот... Да, 9 лет прошло, и мы наконец встретились, наконец чтобы покататься на коньках в Хумарене. Да, вот Хумарена, я вот уже показывал вам, а, как она выглядит. А, вот сейчас зайдем внутрь и хотим посмотреть, как там все вообще устроено. А, ну, давайте посмотрим. искать Давай дальше. пойдем за человеком. Вообще здесь, наверное, тренерская, здесь же хоккеисты быть. Э, а, ну, точно, да. На Раздевалочка. Да. Льду продают, я не думаю, что это... Ну, вот здесь реально прикольно. Вот. Ты снимаешь? Да. Э, в джинсах? <laughs> И в Да. Я в жизни так оделась, и мне всегда казалось, что это странно. Да ладно. Да не, Я не всегда так издеваюсь. На пляж. Ну, на пляж как-то это, знаешь, прикольно. Удобно. Касса. Мы наконец-то нашли, как зайти в эту арену, хумо-арену. Настолько кругло и настолько непонятно. Uçağın neydi bunlar vermir? Uçağın neydi bunlar kantide? Hiçbir Ладно, я только не буду а! снимать. <laughs> Наконец-то. наконец-то нашли вход. И э, теперь нам ну. предстоит выбрать коньки и носки. Да. Размер скажи. 38. У тебя какой? У меня 43. 43. Да. Какие ты хочешь, белые или черные? Я белый, наверное, возьму. Вообще а серые. Фигурные мне это 43. Тут что фигурные сила. А, а, а какие? Хоккейный. А в чем разница? Фигуристле uchadi bunda хоккеистlar hmm. bunda uchadi разница shu э, у него, короче, колодка другая. Для фигуристов они более узкие, а для хоккеистов более широкие. Давайте попробуем. Фамилия. Рустамов. <laughs> Пришли. Катанчики. Залодка на матрок. Она с билетлерами раз. Билет там. Она а спустится без билетов. Да, да, пусть. А залог что нам ставить? Вот написано. Пенсионные, студентские, ключ автомобиля. Удостоверение mm. подойдет? Да, да, да. Окей, ну мы, короче, погнали в раздевалочку. А, один газиров, что ли, у нас? Да, у нас с тобой один ключ на двоих. Прикольно. так, так даже забавнее. все, а мы сейчас, короче, будем переодеваться. Смотри, у них носки фирменные. Ну, с Короче, из этого превратится вот это. Пора выходить на ринг и всех метать. Ну что, начали мы свое шествие. Пора выходить на ринг. Ой, на нас смотрит еще. Мы прям с Полиной вот так будем делать сейчас. <laughs> Этот... Нет, я вот так могу, смотри. Ну-ка. Туда проходить? Ну что, Полина, открываю ворота в рай. А вон... А Вау. Плохо, слушай. Да, вообще. Мне нормально. И вышли мы, значит, на лед. И оказалось, что наш дорогой бабур недостаточно туго завязал коньки. И прям на льду, прям в шортах. Человек не боится. Да, Ничего. я вообще смелый парень. Да. Ты знаешь, что у меня э, имя, значение, э, типа львиное сердце у меня сегодня что-то Lil Nas X ставят песни. Ну, no, I'm not complaining. Вот так, поехали. Ой. Окей, давайте ее догоним. Ой, я потухаю. Кстати, как, знаете, как так? Я а вообще в Америке хорошо катаюсь более-менее, но ну, а с этим... В середину? Да, но эти какие другие немножечко. какой. А, <laughs> это уже не маленький секрет, это уже большой секрет, все об этом знают, что у меня мокрая задница. Ну, на камеру это модная... Э, модная. <laughs> Мокрая задница не попадет. Да, мы еще более-менее можем, оказывается. Че? Э, кататься по сравнению с остальными. Нет, я а, что мы в маске. А, в маске. Единственный, кто в маске. Конечно. Да. Ну, мы можем снять, если хочешь. Да, с ним, реально. Это мы, конечно, очень красиво выглядим, но... Как мы все без масок, а мы тут такие правильные, да? Да. Делать было нечего. Было нечего, да. снимает свой контент. Она снимает свой. общем, мы классно погуляли, все было отлично. И надеюсь, еще увидимся. <laughs> Если ты приедешь, мы обязательно увидимся. Да, ну, в общем, было отлично. Да, мы классно. кайфовали. И надеюсь, вам тоже понравилось. Да, ставьте лайк и подписывайтесь, подписывайтесь на канал. Да. <laughs> Увидимся.